За сайн байцгаана уу. Дуу хорын өлгийн нутаг, Дондгоо нутагта хөрөлцөн ирээд байна. За тэгээд миний бол одоо э, өмнө пост оруулж байсан постыг зарим харсан хүмүүс байгаа. Энэ ямар учиртай вэ гэхээр Дондгоо аймагт маань малчдтай маань маш хүнд хэцүү салхи шуургыг давж одоо хоёр ч удаа салхи шуурга давлаа. Тэгээд нийтдээ бол нэг 10-аад мянган сүлийн одоо шуурганаар л 10-аад мянган мал одоо үргэлжсэн сорогтой байна. Тэг ямар ч сан аймагт ирээд аймгийн хандсаг дарга одоо цагаан угийн мөнгө тахтагаа уулзах гээд захиргааны өмнө ирсэн байна. За мөн онцгой байдлын төлөөлөл өчнөдтэй бас уулзна. За тэгээд надтай хамт бол одоо Орё телевизийн захирал аа Дундгой аймгийн Эрдэнэтлаа сумын харьяат төвшин найз маань ингээд энэ аянд бас хамтарч ингэж нэгдэж надад бас тусдан болж Ореллозийнхаа зүгээс хамтарч ажиллаж байгаа гэдэг та бүхэнд дэлгэд даатай байна. За тэгээд төвшин найздаагаа аймгийнхаа засаг дарга руу орж хуулзъя. За сайн байна та. Сайн байна. Сайхан зосж байна та. Сайн авчирч байна. Аа сайн авчирлээ. Ажил төрөл өндөр байна уу? Сайн байна. За. За уран бүтээлүүд өндөр байцгаана. Өндөр сайхан байна. За дүүн нэг малчтаа андуу цуглуулах маягаар ингээд ерөнхийдөө нэвтрүүлэг бэлдэж хийж яваа дундгоёынхаа малчид маань маш хүнд хэцүү цаг үед одоо ингээд салхи шуурганд ортоод ингээд маш олон мал бас эндсэн сорогтой байлаа. Малчдын амьдрал бас жоохон хүнд байгаа сорогтой. Тэгээд ямар ч аймаг дээр ирээд танаас бас яг нөхцөл байдал ямар хөө байгаа талаар бас төмөө олонд одоо миний тоглолтыг дуулахыг үзээд одоо дэмжих, хандаа өргөх төмөө олонд бас аймгийн талаар бас танилцуулж өгөөч ээ гэд. Манай орел эзэн захирал Төвшин гэдэг найз маань бас манай донд гоо Эрдэнэтлэх. Тэгээд э, бас энэ арга хэмжээнд энэ сайхан сэтгэлийн хандвийн арга хэмжээнд бас төлөө зэрэг үйлчилж одоо ажилчдаа ингэж сэтгэл гаргаж явж байгаа. Өөрөөсөө тэгээд баярлаж байна. Сайхан байна. Тэгээд бас энэ орон нутгатаа бас ирээд тэгээд энэ жил чи одоо бид нэр энэ ковид цар тахал гэж одоо энэ дэлхийн мэддэг хамуулсан цар тахлын одоо энэ төвцөх энэ одоо ажлын хажуугаар энэ жилийн одоо үйлжил 5 жил бол нутагт нэлээд хүнд болж байгалийн одоо гамшигт үзэгдэлж боллоо. Олон өдөр одоо дараалж байгаа энэ шорон шуурга бол үндсэндээ бол манай малчтыг бол ер нь үлээ хүн төгсөл байдалд оруулж байгаа. Тэгээ 3 сарын 14-нд ч одоо сая бас 9 хүний одоо эрдэнэт амнаас сүйдэж олон одоо тооны мал сүрэг Дээрээс нь одоо олон айлын гэр хоноо тий эд хөрөнгө одоо өдөр чимгэлсэн. Ийм одоо сүрхий айхтай юм болсон. Тэгээ бид нар бас э, яг боломжийнхаа хэрээр бас одоо нутаг орны нэртэй төртэй хүмүүс дээрээс нь одоо хувь хүмүүс аж ахуй нэгжүүд байгууллагууд дээр одоо хандуу тусламж өгсөн. Бас нэлийн дүү их хэмжээний хөрөнгө цуглуулж ингэж одоо малцдаг хөргсөн байдалтай байгаа. Тий. Тэгээ та хэд маань бас нэг юм сайхан санаачлаг гаргаад ийм одоо тоолцоон байгуулах гэж байгаа юм байна. Энэ одоо та хэд маань ямар хэлбэрээр явуулъя гэж бодож байна. Тийм ээ. Энэ тоолцоон талаар бас арай нэг жоохон дэлгэрэнгүй ойлголт татах уу. Тоглолтын үед болонгууд бид нэр шууд явуулъя гэж боддог. Шууд сайхан бас нэг 5 6 телевизээр ингээд явуулаад тэгээ түрүү мундах дуучин маань сайхан найз мандуулаад а гол нь болонгууд онцгой байдлынхаа дансыг тавиад ерөөсөө тийм аргагүй сайхан бас онцгой байдлынхаа дансыг тавиад шудрах тий. Тэгээд энэ Монгол орныхоо нийт хүн амрыг амруулж хийл гэсэн нэг тийм одоо бид нар бүгдээрээ нэг л дэлхий юм л байгаа учраас тэр талаас л тэгж явна гэж зохион байгуулна л гэж бодоод байна. За за тэгэл э, сайхан байна одоо дүнгийн маань бас өөрсдөө одоо навяас чадвар одоо энэ сайхан нэр хүнд энэ зүйлсээ ингээд зөв зөвлийн төлөө одоо энэ одоо малчин ард иргэдтэй яг энэ хүнд хэцүү цаг үед нь бас тусалж дэмжих энэ одоо зорилготойгоор энэ сайхан одоо арга хэмжээ зохион байгуулалт явуулж байгаа бол би үнэхээр та бүдээрээс харах чинь сайхан санагдчих. Одоо та нар шиг маань ийм одоо сайхан сэтгэлтэй залуучууд аль болохоор олон байж гэмээр бид бүхэн одоо хамтдаа ямар ч одоо саад бэрхшээлүүд бол даван туулах ард нь гарах те ийм боломж болцоо нэгдэд явдаг ингэж л одоо ойлгож байгаа. Тий. Тэгээд энэ жил бол бас урдур жилүүдээс бүр гойд нэг юм байгалийн тийм хатуу ширүү цаг үе болоод байгаа юм. Тэгээ нөгөө ковид гэж юм нэг том цаг тахалтай тэмцэж байгаа, бүх нийтээр тэмцэж байгаа. Энэ одоо нэг тийм юуны хажууд жоохон дарагдаад тий. Ингээд нэг яваад байгаа. Бусдаар бол одоо манай малчт манууд одоо ер нь хүнд байгаа шүү. Сая одоо өнгөрсөн 7 хоногт ихтэл энэ хүчтэй шорон шоронд зөвхөн нэг айлын 700-аад бог мал чинь элсэн дарагдаад чинь өрөвдөсөдчихж байгаа хэрэг тий. Тэгээ энэ болгонд чинь одоо бид нар бас нэг юм бодтой туслах хэмжээг олоод өгч хэлсэн гээл олон улсын байгууллагуудад нэлээд хандж байна. Тэгээ олон улсын донор байгууллагууд одоо сүүлд энэ хүүхдийн эвэг сан гэж одоо яг хүний юм сан байдаг. Энэ сан бол бас нэг хэмжээний дэмжлэг үзүүлээ, тусламж үзүүлээ гэдэг ингээд бид харилцаад ингээд ойлголцоод ингээд явж байгаа. Тэгээ энэ олон дээр та хэд маань бас ийм сайхан одоо бусад бүх 21 аймгийн одоо ард түмнийг энд оролцуулах энд одоо энэ дуун дуртай энэ сайхан одоо хүмүүсээ те энэ дуугаараа дамжуулаад энэ орнотгийн одоо малцтай энэ дэмжлэг үзүүл яг энэ уриалгыг ингээд явуулж байгаа. Тэгээд тэгвэл их л уянтай үйл ажиллагаа болж байна л гэж бодож байна. Тэгээд дүүнэрийнхээ ажилтнууд амжилт хүсье. Юм бол нэгээр хязгаарлах одоо цааш цааш өвшөө олон сайхан уран бүтээлүүд хийх хэрэгтэй. Өвшөө одоо аймаг орнотдоо нийт хамтарсан олон сайхан ажлуудыг зөвхөн байгуулах гэж бодож байна. Тий. Тэгээ сайхан байна. Одоо яг энэ хоргоцсон малжуулах юм нь их дээр байна уу? Альсвал одоо ер нь малчтаа ер нь яг одоо бодтой яаж дэмжүүл ер нь их зөкстэй байгаа вэ гэж ер нь харж байгаа ба да. Тэ яг хөө мэдээж мэдээж энэ ч олон талтал одоо арга хэмжээний зөвхөн байгуулалт таалж байгаа. Ер нь бол малчттай бол бид нар аль болох нөгөө бид нарт нэг 50-аас дээш тонны мал нөхөд өгөгдсөн манай аймгийн хэмжээний 50 дэх тийм гарсан байна. Тэгээд эднэртэй бол яг мэдээж нэгдүгээр бид нар малчд бол анханаас нь өөрсдөө ивэн үрийг бас нэг тодорхой юм биелүүлэх хэрэгтэй байл. Малан даатуулах хэрэгтэй байна. Тэ одоо олон боломжууд байна шүү дээ. Тэгээд энэс урьдчилан сэргийлэх нь бэлчээрийг хашаах тэ өвс тийжэл сайн бэлдэх байх гэдэг ингээд өндөө одоо юмнууд байгаа. За төр засгийн зүгээс бол юу юм гэхээр нэгэнт одоо мал нь олон тоогоор ингээд хөдөлгөгдсөн айл өрхийг бол манжуулахад энэ одоо салбарын одоо яамтай бид нар ойлголцож хамтарч ажиллах цаашлаад одоо тэр э, малчтын энэ тэжээлийн ургамлуудыг тариалах барих тэгээ үүсгэж жилийн бэлдэх энэ тал дээр нь бид нэ сургууль зөвлөмжүүдийг өгөх ийм мэтчлийн одоо ажлуудыг үүднүүдээ зөвхөн байгуулж таарна. А тэгээд э, яг хөө энэ жил бол манайх чинь 3.7 сая тулгуумал юу яасан тоологдсон. Тэгээд яг гадны аймагт э, нэлээдэн өрхийн одоо сая гар мал 1000 гаруй өрхийн сая гар мал тохируулаад гадны аймаг батруулж нүүдэлтэй ингээ явсан. Аймаг дотор нь нэлээ батруул батруулж нүүдэлсэн. Одоогоор бол малын зүгээс харуултал нь 400 мянган ал болчиход байгаа юм. Тэгээд энэ хаа навар цаг одоо ингээд одоо шовторч байна. Өмнө ихэн сар ингээ гараа явж байна. Тэгэхээр утгагүй бол одоо энэ цаг наашил сайхан болох хаа гэж одоо итгэж хэлж байгаа. За баярлалаа танд. За тэгээ та бүхнийхээ ажилд амжилт хүсье. Тэгээд одоо сансан сэтсэн энэ сайхан санаачлага болгоно одоо бодит үр дүнгээ өгч тий. Энэ одоо түмэн түмэн олны төлөө юм болохоор энэ ажлууд нь бол сайхан өтөвчтэй өргөн дэлгэр одоо олны хамгаалсан сайх үйл ажиллагаа болох хаа гэж ингэж бодож байна. Тэгээд энэ яха цааштай ажил бас амжилт хүсье. За баярлалаа. Ерөөлөр болгээ. За Дундгов аймгийнхаа Шорх хаштаб дээр хөрөлдсөн ирсэн байна. Тэгээд Ахмад цэрн юмтайгаа уулзаа байж гэн цэрн юмасаа бас яг одоо энэ аймагт маань яг ямар шуурга, шорон шуурга болсон, ямар одоо хэдэн мянган мал өргөдөж Эрдэнэт хүний амь бас хэдэн өргөдсөн юм бэ. Тэгээд энэ болгоныг бас тайлбарлаж өгөөч гэж босч байна. За тэгэхээр 3 дугаар сарын 14-ний өдөр бол Дундгов аймгийн нийт нутгаар засан шорон шороо болж өнгөрсөн. За салхины хөвч бол 28-аас 34 м секунд өрөвхийлэлт нь буюу одоо зарим үед 40 м секунд хүртэл бол хүчтэй шорон шороо бол 14 цагийн хугацаанд үргэлжлэн өнгөрсөн байгаа. За тэгээд 14 цагаас нийтдээ бол яг ингээд юм таг харанхуй нөхцөл байдал бол 10 цагийн хугацаанд үргэлжилсэн гэсэн үг. За одоо энэ зураг дээр харуулсан байгаачлан одоо ийм таг харанхуй ерөөсөө яг ийм хар цаасаар таглалцсан юм шиг зураг авах нөхцөл байдал бол яг ийм байсан. За ийм шуурга бол болж өнгөрсөн. За тухайн шуурганы улмаас бол онцгой айлын газрын 7050 101 утсанд бол 354 удаагийн дуудлага мэдээллийг хүлээн авч 468 иргэн бол төөрж алга боллоо гэсэн одоо дуудлагаар ирлийн хэсэг бол эрээ аврах ажиллагааг бол Сум орон нутгийн онцгой комиссын бүрэлдэхүүний хамтаар бол зохион байгуулж ажилласан байгаа. За үүнээс харамсалтайгаар 9 хүн амь насаа алдсан 359 иргэнийг бол 9760 гэрт нь хүлээлгэн өгсөн. За онцгой байдлын газар болон цагуур орчны шинжилгээний төвөөс бол а сэрэмжлүүлэг мэдээлэл одоо аюулын харангуй өгсөн тохиолдолд бол сошиал группүүдээр цаг агаарын сэрэмжлүүлэг мэдээллийг хүргэх, за мөн масс мессеж ашиглан цаг агаарын сэрэмжлүүлэг мэдээллийг хүргэх, за цаг агаарын сэрэмжлүүлэг мэдээлэл өгөгдсөн тохиолдолд сумдын засаг дараа нарт бол шуурхай мэдээллийг дамжуулж багийн засаг дараа нараар малчит ард иргэдэд утсаар шууд одоо дамжуулан шуурхай мэдээллийг хүргэх ажлыг бол зохион байгуулж ажилладаг байгаа. Хүмүүсийн анхаарлыг маш их татаж байгаа зүйл бол яагаад энэ одоо шуурга бол нутгийн одоо ихэнх хэсгээр Монгол улсын ихэнх хэсгээр бол шуурга дайрж өнгөрлөө тий. Тэгэхэд дунд говь яагаад ийм их хэмжээний охирол амсваа гэдэг дээр нэг дүгнэлт гаргасан. А энэ юу вэ гэхээр бол одоо бусад аймагуудын нутгаар бол салхины хүч бол 40 метрт бол хүрээгүй 40 манай аймагт бол 40 метр секунд хүртэл бол салхи болон шуурсан. Одоо Эрдэнэ далай сум. Гэхдээ энэ бол 40 метрээс илүү байх магадaltaй байхгүй. Ягаад гэх юм бол одоо э, нөгөө цагуурийн орчны шинжилгээний төвөн одоо нэг юм салхи хэмжих юм төхөөрөмж байна шүү дээ. Тэр салхи хэмжих төхөөрөмж бол хамгийн дээд хэмжээнд 40 метр секунд тэгэл хэмждэг. Түүнээс дээш бол хэмжих боломжгүй. А тэгэхээр бол 40 м секунд гэж одоо тодорхойлоод байгаа мөн бол зөвхөн одоо нөгөө нэг юм төхөөрөмжийн хүчин чадлаас хамаараад 40 м секунд л гэж тодорхойлж байгаа тийм. А тэгтэл манай аймагт бол энэ шуурга бол Эрдэнэ далай сайхан овоо одоо баруун талын сумдаар бол хамгийн түрүүнд бол 9 цагаас эхлүүлээд шуурга эхэлсэн. 9 цагаас эхлүүлээд өглөөний 9 цагаас эхлүүлээд а тэгээд яг ингээ бүтэн өдөр жөнгөө таг харанхуй нөхцөл байдалд юу эрлийн ажиллагаа зохион байгуулахад хүртэл одоо ямар ч ингээд юм үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал одоо энэ зурагт харуулсан штэ тий. Яг ийм таг харанхуй нөхцөл байдал бол яг шөнөөсч бүр хэцүү тий. Шүн бол хүн ингээд нэг ийм харанхуй тасан цогцоод эргээд нэг ийм ойр очноо нэг ийм харчдээ штэ. Тэгтэл бол шуурга бол яг ингээд ийм таг харанхуй нөхцөл байдал үүснээс болоод юу ч үзэгдэх орчин ямар ч юм харагдах боломжгүй болцсон аахгүй юу? Тэгэхээр бол эрлийн ажиллагаа удаашрах одоо эрлийн хэсэгт ажиллаж байгаа хүмүүс өөрсдөө одоо эрсдэлд учрах ийм нөхцөл байдалд бол ажиллаж байсан гэсэн үг. Хүмүүс ингэ хэлээд байгаа байхгүй юу? Яагаад хүмүүс ингэ малынхаа хойноос явдсан бэ? Тэ яагаад ингэ шууруу шуураад ахт чи заавал малынхаа хойноос явах хэрэгтэй юм бэ гэсэн ийм асуултууд зүгээр нүг юм малчим ширгэдийн донд маш их байдаг байхгүй юу? Тэгтэл хүмүүс зөвхөн гэрээсээ гараад одоо гэрийнхаа үүдэнд зогсож штэ. Тэгтэл малчны хот гэрээс хэдэн метрийн занд байдгүй. Ерөөсөө нэг 10 км-ийн зайнал байгаа шүү дээ. Тэгтэл хашааныхаа хорооныхоо аман дээр байгаа малаа хашаад авчиг гэсэн сэтгэлгээгээр шуурх эхлэнгүүд тэр малчин гарч байгаа хгүй. Тэгтэл ерөөсөө тэр 10 м-ийн зайн дотор л төрчихөж байгаа. 10 м-ийн зайн дотор. Гэр хороо хоёрынхоо хооронд төрчихөж байгаа гэсэн үг. Гэр хороо хоёрынхоо хооронд төрөөд тэгээд нөгөө шуурганд ингээд уруудсан ийм тохиолдлууд бол маш их байгаа. За энэ шуурганы дараа бол ажлын хэсгүүд бол юу н сумдад ажиллаж болол эрсдлийн үнэлгээг хийсэн. А тэгтэл бол одоо нөгөө урамжлалтын нөхцөл байдал тий бэлчээрийн нөхцөл байдал гэдэг зүйл бол маш хүнд басан. Зүгээр ингээ хөрсийг ингээ эргүүлээд хайцсан юм шиг ингээ бүр ингээ үнцээр нь тий үнцээр нь бүр ингээ самраа хийсэн юм нөхцөл байдал үүссэн байгаа байхгүй юу? Шуураа тухайн үедээ ингээд муухай одоо болох биш дараа нь ингээд энэ урамлаа ургуулахгүй эжний жилийн бас болгож байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр их хүч хөрсийг эргүүлсэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд эргээд одоо ногоо гартал одоо ер нь ингээд аим бодох юм байна тийм ээ. За манай аймгийн хувьд гэх юм бол өнгөрсөн зуны зуншлаг бас маш тааруу байсан. Өвлжилт маш хүнд байсан. А тэгээд дээрэс нь энэ одоо тохиолдсон байгалийн аюулт үзэгдлүүдийн улмаас бол энэ одоо хаврын үлрэл одоо эрэх зуны нөхцөл байдал бол ямар байх нь бол маш хүнд болж байгаа юм. За тэгээ 3 сарын 14-ний шуурга бол ердөөс ийм жишээтэй өнгөрсөн. За энэ шуурганаас хойш бол өнөөдөр бол 5 дугаар сарын 13-ний өдөр 14-ний өдөр тий. Тэгтэл энэ хугацаанд бол ерөөсөө шуурганы нөхцөл байдал тасраагүй шорон шуурга бол баг өдөр болгон гэж хэлж болохоор ингэж үргэлжилсэн байгаа. Хамгийн сүүлийн жишээ гэх юм бол 5 дугаар сарын 5 6-ны өдөр бол засан шуурга шуурсан. За нутгийн 5 дугаар сарын 5-ны өдөр бол нийт одоо Дундгой аймгийн нийт нутгаар За шорон шуурга 24 метр секунд хүртэл шуурна. За 5 дугаар сарын 6-ны өдөр бол цасан болон шорон шуурга нутгийн зүүн хэсгээр шуурхна гэсэн сэрэмжлүүлэг мэдээллийг болвол ус цагур орчны шинжилгээний төвөөс өгсөн. За энэ сэрэмжлүүлэг мэдээллийг хүлээн авмагцсан одоо онцгой байдлын газрын Facebook хуудас одоо мөн масс мессежээр дамжуулан малчаад ард иргэдэд хүргэсэн байгаа. За тэгтэл бол 5 дугаар сарын 6-ны цасан шуурганы улмаас бол говгтаал суманд бол хамгийн ихтэй 17 мм одоо зузаантай цаас орсон. А гэсэн хэдий боловч одоо хунгарлсан газраа одоо нийт одоо хороо бууцыг бүхэлд нь ингээд дарсан ийм хохирол хөнөөлтэй ийм засан шураг болсон. За сүүлийн 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн мэдээллээр болвол нийтдээ 314 өрхийн 9000 гаруй мал бол хороонд засанд болгон шороонд дарагдаж хоргоцсон гэдэг мэдээлэлтэй байгаа. Шуургаар. Дахин дахин шуургаар. Аа. Гэтэ энэ хоёр э, шуурганы нөхцөл байдлыг ингээд харах юм бол одоо нөгөө 3 сарын 14-ний шуурга бол өдөр болоод өнгөрсөн учраас хүн амьтанд өөрөөдтэй бүр маш их хэмжээний хохирол амссан. Аа 5 сарын нөхцөл байдлын мэдээг 6-ныхыг харах юм бол энэ нь нөгөө шөнийн шөнийн цагаар. Шүн болохоор хүн амьтан баг эрсдсэн байна тийм ээ. Хүн баг эрсдсэн. Шөнийн цагаар болж өнгөрсөн учраас ямар нэгэн хүн амьтан одоо төөрлөө, малтаага уруулаа гэсэн дуудлага мэдээлэл байхгүй. Аа харин хорон дотроо ингээ мал ингээ дарагдчихлаа гэсэн юм мэдээлэл таг ер нүдээр хараагүй хүмүүс бол ерөөсөө баг ингээд итгэхгүй итгэх гэж ерөөсөө хүнд байгаа байхгүй яагаад бусад аймагуудын нутгаар ийм байдал ингээд энэ адилхан шуурга ингээд болцоод байхад чинь тий дунд гов ийм их хохирол амсчлаа эднэр ерөөсөө сэрэмжлүүлэг мэдээллийг хүргэж чадаагүй юм шүү эсвэл бол одоо э, малчт нь хитрхи их хайхрамж муутай байгаа юм шүү тий ийм нөхцөл байдлууд бас үүсэж байгаа юм Яг одоо нөгөө э, хүмүүс маань энгийн хүмүүс маань бол Улаанбаатарт ялангуяа байгаа хүмүүс маань бол ойлгохгүй байгаа яг нөхцөл байдлыг тийм ээ. Өөрснөө мал хороогоо сайн бариач ч гэдэг ч юм уу өөрснөө ингээд э, малынхаа юу араас ер нь явуулсан явахгүй байсан ч яадаг юм бол ингээд ч юм ийм э, үл ойлголцууд бас комент мөн зэгтүүд их байдаг. Ер нь бол яг нөхцөл байдал дээр бол яг ийм малчт маань бол маш хүнд байгаа гэдгийг бас манай онцгой байдлын цэрний маань хэллээ. Тэгээ та охин маань одоо сайн ойлгож, сайн дэмжээрээ гандвийн гараа сумгаараа л гэж уриалмаар байна. 何不从？